aku go pondok iku olehku ku ngaji wisake cita-citaku situ tak gurung keturutan ya apa aku ini kepingin iso kepedok nabi hidir alaihi salam tuane bojone rida wong tuane rida dicerno nang pondok ceniria eh. areng kaya ngoten punten pondok carane kepingin metu imbah Nabi Khidir alaihi salam Yai Hamid dawo bagus nak bagus cita-citamu bagus tapi kon riyanto eh. poso pat dino nek bengi diusahakno gak turu nek awan gak tapek mangan nggih mesti poso jangkep petang puluh dino bayai hamid dahulu aku lumo iki lakon wis jangkep petang puluh dino aku pesen menisuk sopo sing kepeduk awakmu pertama kali jebah rupa wong ya apa ae ulu ana salam rangkulen yaiku nabi khidir alaihissalam. tibae Nabi Idris dereng sedompun teng swarga niku duwe wiritan khusus ceritane ngene Nabi Idris alaihi salam nek mantun sembahyang mantun wiritan donga Rabbi birli wali maliki syamsi Ya Allah kula nyuwun sepura malaikat sing nyetir serningi panjenengan sepura terus nek dunga niku mulane donga niku penting eh, jenengan kepingin kepethuk apa yang dicita-citakan donga ud'uni astajib lakum jare Gusti Allah donga tak sembadani panyuwun donga kaya ngoten niku malaikat sing nyetir serengenge kepireng jengleh jengleh sujud datang Gusti Allah kula kepingin nyambangi konco kula kula niki didongakno terus nek kula mboten silaturahmi mereka jenenge seduluran niku kurang akrab ya Allah eh nah seneng ini ya napa ya berhenti sementara siapa si gelem ganteni tiba emudun nang dunya wujud menungsok uluk salam kaget kok ana wong aneh panjenengan niki sinten kula niki kanca sampean lho kanca terus sampean niki sing jelas kanca saking pundi Kula niki penggawean kula nyetir srengenge. Eh. Mulane meneh-meneh nek wis kate kiamat sing nyetir ku arah saras. <laughs> ya syukur nek srengenge ne mudun nggo jagan. <laughs> Eh, bareng kaya ngoten kula niki sing nyetir srengenge Nabi Idris terus sampean mriki lan napa lah kejaba kula niku silaturahmi sampean aleng ajenge kula jak wisata hmm. Oh tibae biyen ya wis ana wisata empel. Eh mulane saiki nek gak tau wisata rugi. Krungu kabarane to tapi garungan. Lebih-lebih wisata niku dibuat ibadah berangkat datang Mekah Madinah haji lan umroh. Kemoga bisa lunga haji kabeh Kemoga bisa umroh kabeh Astagfirullah Kulo niki nggih oleh pendonga sampean. Nih dijeluk Kiai Mojokerto paling pekir pendonga sampean diterima karo Gusti Allah. Kulo roh Mekah Madinah ini tasik ping seket sing dongakno turung budal tadi <laughs> kiki ngoten wisata tepun di malaikat sing jaga serengenge lho jangan kalau cak wisata rong panggonan sampean siji kula dudunan rokok nomor loro kula dudono swarga saestu angkat tiba nang rokok niku coro wong melaku cik kurang sewu tahun wis gak kuat panasih terus Nabi Idris alaihi salam niki tasik sepen rokon oh niki lakon tasik sewu tahun lasik kurang sewu tahun lakoni panasim pun kaya ngeten kok si enten tiang niku sing kepingin kecemplung neraka mulane kanjeng Nabi dawuh kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man kabeh umatku tak jamin dadi ahli swarga kejaba sing moh onten pamaya bayar Rasulullah sinten sing boten purun kolaman atau ani dakhalal jannah waman asoni pakot ahabah nih kulo kali panjenengan nih kejaba taat dhateng Kanjeng Nabi hormat Isra Mi'raj Kanjeng Nabi niki jenenge wong sing nganut dhateng Kanjeng Nabi kula kali panjenengan muga-muga dadi ahli swarga kabeh Anten. Yeah. kaya ngoten pun malaikat monggo dan swarga mawon nggih monggo dituruti wong anjane kancane bareng dijak nang swarga subhanallah jannatin tajri min tahtiha تحتها الأنهار خالدين فيها Suwarga niku pun boten iso mala ainun roat gak koyok barang sing wis tau ketok mata wala udunun samiat gak koyok barang sing tau krungu kuping wala khatara ala qalbi basyarin gak kaya barang sing kegambar sanjerone Kedak eh. Nabi Idris salam seni dan suarga wong kerasan masih sampean pemotong rika wis kerasan didolek karo malaikat sing nunggu serne akhirnya sujud datang ke si Allah kalau mboten sakit delei Nabi Idris seni dan mboten gelam ya wis jarno seni ini cekak macet kembali tadi Nabi Idris sendiri oh. Nabi Allah Khidir alaihi salam di sekitar kita. Mulane jalane Khidir niku maknane nggo ndi iso kepethuk. Tapi gak agar wong iso metu Nabi Khidir. Kula ceritakan. Eh. Bayai Hamid pesuruan rahmatullah alaih kagungan santri pinter rupane ganteng arek pondok niku nek pinter ganteng akeh sing kepingin ngepek mantu akhirnya terjadi ana wong sugih luar biasa wanake wayu disuwun ten Yai Hamid ten wong tuane arek niku dipema tuh bareng wis dadi mantune wis dadi kemanten eh sing lanang ganteng si wedo ayu jarene awek saniki rintik-rintik hujan gerimis supaya enggak basah pakailah payung Estrinya cantik suami manis supaya gak gelisah tetaplah bersambung ye bergurusan wedok kadang-kadang ono sing siapa bilang baju enggak baju enggak basah hujan gerimis tak kunjung terang siapa bilang aku gak susah pacar yang manis diserobot orang ah. ada hadirin santri sing ganteng niki wis dadi kemanten tibae ngomong karo bojone uang iku nek nemen cintai nang bojo nek nyeluk gak diceluk jenenge yang sampe ngoten <laughs> yang ngaten si wedok niku ngoten nek jawab mas nah. wong mriki nggih njaluk emas ah wong lanang-lanang tak kandhani diceluk emas aja rumoso kenggantengen anane diceluk emas bolak-balik ngajak adus keramas <laughs> hadirin kondo nang bojone yang iya mas aku go pondok iku olehku ku ngaji wisake cita-citaku situ tak gulung keturutan ya apa aku ini kepingin iso kepeduk Nabi Khidir alaihi salam Boro tuane bojone ridho, wong tuane ridho. dicerno nang pondok cek niriado eh areng kaya ngoten punten pondok carane kepingin metu imba Nabi Khidir alaihissalam Yai Hamid dawo bagus nak bagus cita-citamu bagus tapi kon riyadho oh. poso patang puluh dino nek bengi diusahakno gak nek awan gak tapek mangan nggih mesti san poso jangkep petang puluh dino bayai hamid dawuh aku lunga iki lakonmu wis jangkep petang puluh dino aku pesen menesuk sapa sing kepethuk awakmu pertama kali jebah rupa wong ya apa ae ulu ana salam rangkulen yaiku nabi khidir alaihi salam cek lecek temen pesen kuwi iki gondelono saestu dadak isu kepetuk tukang sapu gowo cikra ambek sapu mari pikir-pikir karena ini tak rangkul aku dikabiu cikra ya Allah <laughs> Masya Allah Bingung Jari ini mbak Yai ngudu Tapi kok sing metu Iwang ini Bareng dipikir makin lama makin lama Akhirnya hilang Begitu tukang sapu hilang Mbak Yai Hamid rawu Ya apa nak Aku dipeduhi mbak Nabi Kedir Alaihissalam jari ini koni menengah kagelem nyok oh. anu mbah tukang sapu beto cika iya iku hmm? wis poso mana poso patang bulutin dino akhirnya patang puluh dino bayai kamit dawu wis aku saiki menisuk kon kepethuk sapa rangkulen yaiku nak nabi omong kuwi iki bondelo tiba isu ten kene pintu gerbang diwaseno rupa maratuwa dan rupa marah tua eh lah ikut tarantun Nabi hidir dan terjawab jawab kan ini ngelamun tan lagi waro tua <laughs> eh lu ngadet dan pintu gerbang ini lu ngoro marani arek niki wae diparani diparani aku jalan kon di parani sengi ya. laru pomoroku aku es kondo rupo sopo airangku dan yaiku nabi wes pisan kasih kene kakasin ya wes Oso mana patang puluh dino Jangkep dawuh iki terakhir nek terakhir iki kon ga iso nindakno ya wis iku ga iso kepethuk banang subhanallah wisuk ono arek wedok numpak becak sirai dicancang setengah oh, wayu katik kok nggih celanane lepis ini jengkel kaose melepet kuatnya si mentol <laughs> luweh ayu timbang bojone arek wedok niku nggih ngoten mas mas ayah ada di rumah ya mas konek tok wis gebuk kabeh lah iki mau tak rangkul <laughs> mosok rangkulane padha karo bojoku <laughs> padahal iki tambah luwe ayu dicedeki meret meret kawani nyedek babar pisan ya mas agak lama sudah nggak ketemu barangkali ya nggak pulang nanti salam saya sama Mbak Yai Assalamualaikum hilang sak bijak-bijak mulai bener-bener berdoa ayo rangkul